એચટીએમએલ કોડ અંદર પીએચપી કોડ કેવી રીતે બેસાડવું તે ઉપર આ નાનું ટ્યુટોરીયલ છે આ ઘણી પરિસ્થિતિઓમાં ખૂબ ઉપયોગી છે ઉદાહરણ તરીકે જો હું પીએચપી ટેક્સ્ટ બનાવી અને મારું નામ અહીં ઇકો કરું આ સંચાલિત કરતા ફાઇલ પર ક્લિક કરીએ આપણને ફક્ત એલેક્સ મળ્યું છે હવે ઉદાહરણ તરીકે એલેક્સને થોડું જાળું કરવા માટે હું આ અંદર એચટીએમએલ બેસાડી શકું અને તેને અહીં ઇકો કરી શકું પણ હું શું કરી શકું મેં આ બીજી રીતે ફેરબદલ કરી શકું ચાલો ફરી શરૂ કરીએ એક એચટીએમએલ પૃષ્ઠ બનાવો હું આ ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરવા જઈ રહી છું હું PHP અને ટેગ અહીં શરૂ કરીશ હું એલેક્સ ઇકો કરીશ અને પછી પીએચપી ટેક્સની બહાર આવી બોલ્ડ મૂકી અને હું બોલ્ડનો અંત પીએચપી ટેગ પછી કરીશ અને તે આપણને સમાન જ પરિણામ આપે છે મેં પૃષ્ઠ રિફ્રેશ કરી હોવા છતાં પણ કંઈ પણ બદલાયું નથી તો આપણે તે અંડરલાઈન દ્વારા બદલી શકીએ છીએ અને તમે જોઈ શકો છો કે એલેક્સ અધોરેખિત થયેલ છે તો આપણે તે બંને રીતે કરી શકીએ છીએ તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે ઇકો અંદર HTML કોડ વાપરવા ઈચ્છો છો કે નહીં પરંતુ અહીંયા આના વધુ ઉપયોગ છે હવે જો તમે HTML જાણતા હો તો તમને ખબર હશે કે ઇનપુટ ટેગ એક ટેમ્પલેટ ટેગ છે તેથી ચાલો કહીએ ટેક્સ અને એનું નામ હશે નેમ અને કિંમત એલેક્સ સમાન હશે ચાલો આ રિફ્રેશ કરીએ અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ અંદર એલેક્સ સાથે એક લખાણ બોક્સ અહીં આવ્યું છે હવે ગેટ હેડર લેવા માટે હું PHP નો ઉપયોગ કરી અને તેને આપણે ઇનપુટ કિંમત અંદર મૂકવા ઈચ્છું છું હવે આ અમુક કિસ્સાઓમાં ખરેખર ઉપયોગી છે જેમ કે ફોર્મ સોંપવું અને એરર ચકાસવી જ્યાં દરેક લખાણ બોક્સની કિંમત સંગ્રહવા માટે તમે પોસ્ટ ચલ ઈચ્છો છો જો તમે ગેટ ટ્યુટોરિયલ પહેલેથી ન જોયું હોય તો ખાતરી કરો કે તમે તે જુઓ હવે આ થોડી લીટીઓ નીચે લાવો ચોક્કસપણે આપણે હજુ આ જ કોડ સફળતાપૂર્વક ચલાવી શકીશું કારણ કે તે સમાન વાક્યના આધાર પર કામ કરે છે તો અહીં તમે જે જોઈ શકો છો તે સમાન જ છે તમારે ફક્ત તેને થોડું નીચે લાવવું પડશે અને અહીં હું પીએચપી ટેક્સ્ટ લખવા જઈ રહી છું આ વિચિત્ર ભૂરા રંગ જેવું દેખાય છે કારણ કે આપણે PHP હાઇલાઇટિંગ ઉપર કાર્ય કરી રહ્યા છીએ અને તે ખરેખર આ પ્રકારની હાઇલાઇટિંગ ઓળખી નથી રહ્યું ઠીક છે હું ફક્ત એલેક્સ ઇકો કરીશ જો કે તે એક વાક્યના આધાર પર કામ કરે છે તેથી આ બધું એક વાક્ય પર લઈ આવો જો કે હવે મેં તેને આ અંદર લાગુ પાડ્યું છે અને લાગુ પાડવાનું સમાપ્ત થયું છે રિફ્રેશ કરતા આપણને Alex ને વેલ્યુ મળે છે હવે આપણે HTML કિંમત અંદર PHP ઇકો કરી રહ્યા છીએ તો આપણે અહીં કિંમત અંદર PHP કોડ ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ હું ડોલર અંડરસ્કોર get બતાવવા જઈ રહી છું યાદ રાખો કે એક જ અવતરણ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવો હું કહીશ નેમ અને પછી રિફ્રેશ કરીશ કંઈ ન થયું તેથી નામે ઇસ ઇક્વલ ટુ એલેક્સ લખો જે તમને તે અંદર એલેક્સ આપશે નામે ઇસ ઇક્વલ ટુ કાયલ લખો આ આપણને આની અંદર કાયલ આપે છે સામાન્ય રીતે તમે કોઈ પણ PHP કોડ તે અંદર એમ્બેડ કરી શકો છો એચો પીએચપી ઇન્ફો લખી પ્રયત્ન કરો અને તમને ખૂબ જ વિચિત્ર પરિણામ મળશે આ પીએચપી ઇન્ફો નો એચટીએમએલ કોડ છે તો તમે જોઈ શકો છો કે ત્યાં ઘણા કોડ છે અહીં આપણે માત્ર પીએચપી ઇનસાઇડ સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ એક વસ્તુ જે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે તે છે એક અને બે અવતરણ ચિહ્નનો ઉપયોગ તેથી HTML કોડ અંદર PHP કોડ એમ્બેડ કરવા ઉપર આ મૂળભૂત ટ્યુટોરીયલ હતું મને આશા છે તે ઉપયોગી હતું આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર કરનાર કૃપાલી પરમાર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું